Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Mitsubishi Mirage 2023 kini tampil lebih sporty. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. gonna be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Akhirnya pabrikan Mitsubishi resmi merilis versi terbaru dari salah satu mobil pesaing segmen LCGC Mitsubishi Mirage 2023 akhirnya akan mendapatkan update yang lebih fresh modern, dan sporty, sehingga tidak ketinggalan dari para rivalnya. Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good Selain pembaruan tampilan, Mitsubishi Mirage 2023 juga akan mendapatkan beberapa peningkatan fitur dan teknologi. Seperti apa spesifikasi mobil baru Mitsubishi Mirage 2023 LCGC? Jadi jangan penasaran, Yuk simak ulasannya. Sudah lama tidak terdengar bahkan dianggap kurang update tampilannya. Akhirnya pabrikan mobil internasional Jepang ini resmi meluncurkan New Mitsubishi Mirage 2023 di Thailand. Terlihat lebih keren dari versi sebelumnya yang dijual di Indonesia. Kini bodinya lebih ramping, mengusung bahasa desain dinamik Shield layaknya SUV Mitsubishi Expander. Menurut situs resminya, perubahan yang paling mencolok terlihat pada penggunaan proyektor baru yang dilengkapi model pencahayaan full LED dan lampu kabut di area bumper. Juga memiliki grill dua lapis yang berbeda dengan aksen chrome di kedua sisinya yang seolah menghubungkan lampu depan dan lampu kabut. Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step Ubahan lainnya juga terlihat di sektor kaki-kaki yang semula menggunakan ban ring 14. Kini New Mitsubishi Mirage 2023 menggunakan pelek 2 ton berukuran 15 inci. Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and Tampilan desain yang lebih baru juga terlihat pada interiornya. Kini Mitsubishi Mirage tampil lebih mewah dengan jok berlapis kain berpadu dua warna, merah dan hitam, Aksen two-tone juga disematkan pada door trim yang membuat interior mobil ini semakin mewah. Dashboard mobil LCGC ini memiliki head unit berukuran 7 inci yang mendukung Apple CarPlay, Berbicara spesifikasi, Mitsubishi Mirage 2023 baru ditenagai oleh mesin MIVEC, konfigurasi 3 silinder dengan perpindahan 1200 cm3 dan 12 katup. Mesin ini mampu menghasilkan 78 bhp pada 6000 revolusi per menit dengan torsi puncak 100 Nm pada 4500 revolusi per menit. Di Thailand, mobil LCGC ini tersedia dalam 4 tipe dan tujuh warna menarik, Mystic Black, Starlight Silver, Wine Red, White Diamond, Sapphire Blue, Infrared, Sand Yellow dan Mercury Grey. Nations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Sementara untuk tipe GLS CVT dibanderol 574.000 bat atau sekitar 267 juta rupiah dan tipe tertinggi yakni GLS LTD CVT dibanderol 619.000 bat atau setara 288 juta rupiah. Sayangnya, saat ini belum ada informasi apakah Mitsubishi Indonesia akan kembali ke Indonesia untuk menghadirkan New Mirage 2023. Bagaimana menurut Anda? Salam Car 2 Channel. gonna be a good day Wake up really gon' rise Step two, you Step three, hard about what you wanna be Step four, everybody just do your thing